鸟类为什么可以飞行？如视频所示，玻璃板向右运动，纸条也向右运动；玻璃板向左运动，纸条也向左运动。为什么如此？因为惯性。玻璃板向右运动，空气并不会也马上向右运动，因此玻璃板后产生了低压。 低压时，纸条也跟着玻璃板向右运动。同样道理，由于惯性，玻璃板向左运动，空气并不会也马上向左运动。因此，玻璃板前产生了高压。高压时，纸条也跟着玻璃板向左运动。同样，由于惯性，翅膀向下扇动。 其上下部的空气皆不会马上跟着运动，因此其下部的空气压力升高，其上部的空气压力降低，下高上低，产生向上的升力。值得注意的是，翅膀向下是伸直的，翅膀向上是弯曲的。 这种不对称性避免了升力的抵消，使鸟类得以在空中飞行。